سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدا يا صاحي كي تستريح Angka Angkaya bahasa Nabi lain bahasa Rasulullah. Saya ati zamanun ala ummati lemak yang datang. Ini zaman umat kaku bahasa Nabi. Hum la aradu antashtaril jannah walau bisa manin rakhis. Lema akhir zaman umat kaku pada pelit kekit. Nggih, ya pada milih beli surga walaupun murah si kabeng surga manik lene. Lah, dinara pada beli milih beli surga walaupun murah. Contoh makin tiang pulunggom sami, yat nyumbang jok masjid, yat nyumbang ojok madrasah. Walaupun nak murah, kan dinara dengan dengan apa arani ki para jemaah dia suruh sekian-sekian lagu dah dakam menuarak dengan sandi mili nyugulan masih dia barat tentang korban sama angkin dia musuh murid menarak hangat korban jadi narak dengan diarak rezeki dinarak dengan ya jelang sebenarnya Munak milih perangan diri in sila mutiak nabung misal taruhlah misal nanti tahu lemak tak ngorba setahun ternabung ampun dia nak mundur juta nak pilih lalu nak kepeng dua juta kenapa? ke penyogolan kata tepi tu ke warga lah muat nyogolan pada 2 juta 2 juta mau beli sampai sakit Tahu mele ni kin dia narak mele wahia bahasa nabi lemah pada akhir zaman dia narak dengar nak mele pada beli surga walaupun murah si kabing manik nenek wahum dan mereka mah bahasa nabi sallallahu antashtarin nar walau bisa manin mulai mak luik dengan berbondong-bondong beli neraka walaupun mahal siap beli neraka ni yang beli ambil contoh sewa kecimol aneh dulu mun sewa kecimol pira-pira dua barungan wi isin macet niki peraya isin macet Isin kambing sewa kecimol dua barungan mun sewa macet rurung dengan ngena macam tu Na'udzubillah min zalik. Mu kenen siapa nyongkon nyongkon, mu salah-salah hantan mu di pada ben ngenam ben bus. Sembayang ende. Kan, saya tanggung dosa niki dengan saya nanggap ti, Lagu pada beli membayahan. Pira senyewa kecimol 4 juta dia. Has barungan, bakti amun dua barungan, pira juta. Balu muan tundangan kecimol mu dosa pada gawe ende. Kan? Mesedangkan mon tuan guru menundang jaka kau biwis tuan guru aku kena angka. Menggan tan tau bin tuan guru satu ribu. Satu nak tundek. Si pelit kekip mon masalah hera jangan. Mon dunia jangan. Ah, eh. ha, gampang. Eh. 4 juta aja. Jangan makin kan harap peraturan. Lep kades kadang atu kadus ndak boleh apa arah niki menyewa kecimo anggi ha, yang kanggo tering isi lagu dakak mana banin sogo banin bing kades kadus kepeng pukul satu bing nyong nyongkol kadu kecimo niki ruan mangkit coba montuan guru kelelahan ceramah sekian ruan ben supiran diri yang pedatang diri in. berdiri ini. Ya Memulan murah baik. Mau telpon lo jalanin ini tuan-tuan balik ini. Eh. <laughs> Oh tunggu sila ya eh, mak aku undang jadi semenek unin oh, mau pedatang diri mau tak lain muni. <laughs> ya Allah ya Tuhan kaji Mau kare mak tahu jemput dan saran tuan guru si mulia saran tuan guru niki para jemaah al ulama warasatul Ambia, modakak mana para jamaah haran sepo ketika niki undang tiak. Den melele tu jemput tak ke mobil kanu. Ya ruan anu kempes ban anu arak doang kedalun masih dakak ansa. Mo ande tu be jemput tak kendi. Mo lalu mo hai ente mun suruh tu sedirorong liwat kanak baja ngu bulun beak. <laughs> Onden bekecopok mempenganjang bulu membanti-ganti ngelitu jog balik mo ngoyo na lepas salam <laughs> apa ni mentati o ni angkat tiang ni kita suruh berjemput tu ni nanti Mbek kecapo ngono ni angkat wa ah, keliwat baru kita suruh jog te uni oh saya le julu <laughs> saya jari buah tu nganjang bulu saya le muri besar ba Oh, mau hantar dia nak pedal. Lendah terkulut naik. Temu, aduh. ur. Nenek kaji sengsara dan cerita guru ni. Niki ruan mon, mon masalah hera jamut pada sepele ya. Padahal tiang pulunggum sami saaran akhirat niki walal akhiratu khairul laka minal ula Akhirat nu lebih soleh daripada dunia, akhirat nu lebih abadi daripada dunia. Kendaraan sak laik tiak kadun, bayangkan 2000 tahun perjalanan dari sejetik sejak. Lagu nak milih beli mendunia para jamaah. Coba mutiap pikir-pikir motor sak second doang pira ajin mangkit. Membeli second, second nampu wah tekadu 2 tahun setahun. Pira ajin motor kodek mangkit 15 juta ampu sekupi sekopi saat niki apa lah ni second lima lah juta memakin mun baru nak ini selai juta mun sekopi niki sak baru nak en me kapa lagi telung dasa lima juta hampir empat puluh juta mun kredit niki jatuh empat puluh juta en me ia ya, harga montor relik dunia mut beli dah dakak menu kemahal nanti ya Lagu mon bembek saji 4 juta jadi mele beli ni bengal lalu isi merup aku. Mudah-mudahan silap kulunggom sami sekican sugi sida-sida Allah rezeki amin ya rabbal. Lagu kembe tampak jelang doang ibu barak niki karena dit mele tiang pulunggom pikiran diri dit loya dit mele bersedekah ya petekican jelang si nenek. Kemben hai bet rezeki Allah Ta'ala. Tuji si Allah Ta'ala kadang tebet rezeki lagu ni kemelek kadun sedekah. Maka Allah Ta'ala pelit je kita jari. Mun pelit itu bersedekah maka Allah pelit je kita.